Nádia, eh, ah. Nádia, é, Nádia, eu, mamãe, é, sabe quando, nta rimwe nziranyemo ndagutsinze uranyibye uranyibye uranyibye uranyibye uranyibye uranyibye uranyibye rwose uranyibye ndagutsinze Thank you. Ende. gutekera bakibona iri ni ishyiga hanyuma isafuriya uzajya uyishyiraho gutya wabibonye hanyuma ucanye gutya uzabishobora yego wabishobora mbere gasaba kumva niko mukobwa ko bambwiye ngo bagiye kunzanira umukozi z'akazi ibyo ni ibye urabona uz'akazi nkonje ucare turebe nakubwira ko bacura no gutya wabibonye ko byatse nkonje usubire mu ndebe ngazimya zimya dore iki gikoni uko nyigusigaye gisa gutya aya makaro uko hasi uku nguku nizere yuko ntazigenda nsanga ibirayi hano mu gikoni umunsi n'umwe uri kunyumva kandi uko mbiguhaye gutya uzarusheho wabyumvishije jya muntu ugira isuku hanyuma ubwo ndagiye nizere neza ko nsanga abana banjye bahiriye wumva dore aha ni muzajya urara urabyumvishije hanyuma aha ngaha habamo iyi muti mbona wikangatse uzibeshyura rucaracara urebe ko itaguca amaguru mm. Mm. mbabazi nkana ahubwo bwiza kuko ndumva mbese waje no kurya no kuzuza tuwarete gusa nicyo cyakuzanye muri uwo rugo Randabiti, we will give him married. Hopefully one woman will do. Hopefully one woman will do ku buryo umenya uteka ibiryo bikagaga. Eh? Banumburira amaso muri ki? Ibyo byo kwa kubimara. Nashaka harimo n'ibyo mwaka ushize. Gira vuba vuba. Ingano za n'inkoni. Ntabwo bimara. 하고 이 말. 생각은 전에 아버님 오해래. 우리 수박. 자요 어, 내 뭐가 말은 잘 했잖아. 잠깐만 하행하래. 이번에도 해라. bifata ibyawe dutaha vuba vuba kandi haguruka aho ngaho mwana we umufata nk'uwawe ibi biryo hita ubimara vuba 그쪽을 말아서 책을 말아서